Osa viisi? Eli itsestään saman, että se on laimin niin on puhuttu nyt yhdestä tietystä kape, kapeasta tekijänoikeuden kategoriasta, eli oppikirjamateriaali. Eikö tämä sama konsepti itse asiassa päde kaikkeen kuntien tuottamiin teosaineistoihin? Eli tältä osin erityisesti tulee mieleen tällainen pieni asia kuin kuntien tuottamat ohjelmisto, joissa tekijänoikeuslisenssit on itse asiassa tällainen, missä on erittäin hyvä sotku, niin kun kuntia aletaan lyömään yhteen, eli tiputetaan äh, tänne TPX-tutkitaan ja yhteen, niin jokaisella kunnalla olisi käyttää vain omaa järjestelmänsä, eli kun näitä aletaan yhdistää, niin siellä sitten äh, tulee aika monen sotku. Eli äh, tämmöinen laajempana kysymys, että miten kuntien sohtaa pitäisi tulla, sohtahankinta pitäisi järjestää tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Voisin poimia. Niin. No. Joo, hyvä kysymys, kun tämä on ollut vielä iltapäivässä uutisen mukaan on näitä nyt on teetetty kaikenlailla metodivalovalinnoilla ja muilla näitä kunnollisia tietojärjestelmiä. Perusta on kunnossa. <laughs> Raudatus. Kyllä, mutta kun päästäisikin siihen tilanteeseen, kun voitaisiin niin räjäyttää koko systeemi ja perustaa tyhjältä Meillä on sitä valtavaa tietovassaa, joka pitää jotenkin saada hyödynnettyä ja otettua käyttöön ja siirrettyä näihin uusiin järjestelmiin, ei näitä mitä tahansa. kyllä se ensinnäkin pitäisi lähteä ihan siitä niin kuin ihan hyvän ilmastosuunnittelun lähtökohdista, että pilkotaan se hallittaviin kokonaisuuksiin, joiden kaikki rajapinnat ainakin, jos ei niin kuin koodikin on, on sitten asiakkaan eli kunnan omistuksessa, jolloin ei jäädä niin kuin siihen, eikä esimerkiksi konkurssin tapauksessa olla sitten ihan, ihan orpoina. Ja pyritään mahdollisuuksien mukaan suosimaan myös sellaisia järjestelmiä, joissa itse asiassa myös lähdekoodi on kunnan omistuksessa, kunhan se kerran on se maksanut, jolloin sitten voidaan esimerkiksi nämä kehitystyöt, täydennystyöt ja muut kilpailuttaa uudelleen koska tämä on nyt ollut näissä myös se ongelma. Hyvä esimerkki saatiin Espoon kaupungissa. Espoon kaupunki vaihti teleoperaattoria tässä joitakin vuosia sitten, niin saatatte lukea lehdistä, että kaupungin puhelut meni useamman kuukauden ihan minne sattuu. Hätäpuhelut sentään meni oikeaan paikkaan, mutta esimerkiksi lastensuojeluun suunnattu puhelut niin ei mennyt, jonka seurauksena piti niin ottaa käyttöön ihmisten omat kotipuhelimet Syynä oli se, että vanha operaattori omisti yhden kriittisen rajapinnan siellä ja vei sen mennessä, jonka jälkeen uusi operaattori joutui niin kuin onkin kätösin ohjelmoimaan sen sinne eh, uuden ennen kuin saatiin pelaamaan. Ja tietysti kurakaa tuota uuden operaattorin ja kilpailuttaneen kunnan listaan, että mitä huttua ja tätä palvelu pelaa. Kun pulmana oli ollut se, että se edellinen diili oli tehty aivan luokattoman huonosti. Eli siinä ei ollut sopimusta kirjoitettu niin, että kaikki nämä Mahdollisen kilpailutuksen edellyttämät rajapinnat on oltava kaupungin hallinnassa. Joo, okei. Eli tota, softajärjestelmistä ja, ja sitten näistä kuntien liittämisistä. Nythän me äh, edetään sellaista aikaa, että tässä on tämä apatti ja, ja järjestelmä ja varmasti täällä on paikalla sellaisia henkilöitä, jolle tämä, ää, nämä niin kuin, tapahtumat on, on sellaista niin kuin vaaliteknistä mannaa, että pääsee vähän ää, ikään kuin profiloitumaan näillä asioilla. Ja tota, tietenkin, niin kuin Jyrki sanoi, niin, niin tota, ää, näissä niin kuin tietojärjestelmä ää, uusinnoissa niin, niin suuri haaste on tämä datamigraatio, eli tavallaan se olemassa olevan tiedon hallinta, mutta sitten siinä on myös lisäksi se, että että koska tämä tietojärjestelmä on ikään kuin tukee ja, ja, ja monella tasolla niin kuin, ää, liittyy siihen olemassa olevaan organisaatioon ja, ja, ja sen toimintamalleihin, niin, niin tavallaan se, että, että jos me muutetaan sitä tietojärjestelmää, niin ää, sen pitää sitten ää, tai hankitaan uusi tietojärjestelmä, niin meillä pitää olla ikään kuin sitten siellä ää, organisaatiossa sellaiset toimintamallit, jotka ikään kuin pystyy niinku sulavasti käyttämään hyväkseen sitä uutta tietojärjestelmää tai, tai sitä niin kuin muuttunutta tietojärjestelmää. Ja, ja tavallaan siitä tulee se, niin kuin se ongelma, jota tässä, jonka kanssa tässä on nyt painettu niin kuin moneen otteeseen eri näiden julkisten hankkeiden kanssa, että tavallaan, että kun ää, koitetaan haukata kerralla liian suurta palaa ja, tuottaa sellainen uusi järjestelmä, joka on täysin niin kuin toisenlaisessa asennossa kuin missä se organisaatio on sen vanhan järjestelmän kanssa, niin, tavallaan sitten se ikään kuin organisaation toimintamalli pitäisi saada siihen uuteen asentoon ja se on iso haaste sille muutosjohtamiselle, että tavallaan se, niin kuin ne ketterän kehityksen keinot yhdistettynä sen niin organisaation muutosjohtamiseen, niin se, sellaisella niin kuin konsteella ää, siinä voidaan edetä. Ää, tavallaan kun puheenjohtaja puhui näistä vanhoista lisensseistä ja muista, ää, siinä tietenkin nyt kun tehdään näitä tietojärjestelmien investointeja, niin tietenkin se on pitää uusia järjestelmiä, niin ehdottomasti pitää arvioida nämä ROIT eli Return of Investment Eli tavallaan, että, että jos tehdään joku tietojärjestelmä muutos tai hankitaan joku uusi järjestelmä, että, että millä ajalla se ikään kuin ää, maksaa itsensä takaisin sen organisaation tehokkuuden ää, parantamalla sitä organisaation tehokkuutta. Ja, ja tässä nyt sitten tavallaan palataan taas, tässä puhuttiin kanssa tästä, niin kuin, että ostaa julkisella rahalla jotain, niin pitäisikö siitä sitten tehdä niin kuin kaikille saatavissa olevaa ja, ja, ja, ja näin päin pois, niin tavallaan mä haluaisin tuoda tähän ehkä sellaisen niin kuin kannustavuuden näkökulman ja, ja tavallaan se, että mun mielestä tekijänoikeus ää, tai yksi tekijänoikeuden tai sen, että minkälainen tämä uusi copyright 2.0 voisi olla, yksi sellainen peruselementti siinä pitää mun mielestä olla se, että se kannustaa niin kuin uuden luomiseen. Ja, ja tavallaan se, että et, et mun mielestä sitä pitää niin kuin tarkkaan miettiä, että et, et jos me niin kuin tää ehdotetaan sitä, että, että, että kaikki vaan jakoo, jos on julkisen on tehty, niin käykö siinä sitten niin, että, että sillä saadaankin sitten niin kuin sutta ja sekundaa ikään kuin tässä, että, että ihmiset, minun sitä niin ostetaan sitä ää, näitä tota, suoritteita, niin että he ei teekään niin kuin ikään kuin sitä annosta omaa parastaan, koska he tietää, että, että siihen tulee sellainen niin kuin pakkojakaminen. Tavallaan, että ää, se jakaminen on mun mielestä niin kuin, se on mahdollista, ää, jos siitä löytyy sellainen ikään kuin win-win jakomalli, että, että se edistää ikään kuin kummankin osapuolen ää, tavoitteita ja, ja että et, et sitten tulee niinku semmoinen, että kummatkin osapuolet hyötyy siitä. Eli, eli tavallaan siinä niin kuin, pitää ottaa se elementti mukaan, että, että milloin se ikään kuin jakaminen tapahtuu ja missä muodossa. Ne on mun mielestä tärkeitä asioita tässä. Mä ehkä kommentoidakseni tätä äskeistä ihan niin vaan totean, että se status quohan näissä tota, luentopalvelujen ja tällaisten tekemisessä että vaikkahan meillä on niin periaatteessa aika pitkälti mahdollisuuksia opettajina myydä näitä juttuja eteenpäin, niin kuin harva kuitenkaan tekee. Et, et, et, et mä en tiedä, että olisiko se mitään niin kuin merkittävää muutosta sinänsä tähän nykykäytäntöön tai ainakaan niin kuin lopputuloksissa. Siis se, että, että olisiko tämmöinen niin kuin pakkolisensointi käytössä. Mä en usko, että se merkittävästi vaikuttaa siihen sisältöön. Mä koen, että se se määrä, määrä tavallaan voisi korvata sen laadun siinä, että, että semmoista ennen tehtyä, jonkun muun tekemää taustatyötä ei tarvitsisi jokainen tehdä uudestaan, vaan se voisi keskittyä enemmän semmoisen metatason niin kuin tiedon yhdistelyyn ja jäsentämiseen niin kuin puriskeltavaksi kokonaisuudeksi. Mä uskon, että, että se on kannattavampaa. Näistä tuota, IT-hankinnoista niin yksi merkittävä tekijä, joka paisuttaa näiden hankintojen hintoja ja tekee niistä täysin mahdottomia hallita, on se, että että ne määritellään ne projektit sellaisiksi, että niihin äh, vaatimusmäärittelyihin ne ei voi vastata kuin pari yritysjättiä koko Suomessa. Ja, ja se, se tavallaan monopolisoi kaikki nämä julkiset IT-hankinnat sitten parille yritykselle, jotka tietää, että ei ole kilpailijoita, jolloin ne voi tehdä ihan mitä sattuu ja, ja ne saa silti siitä muhkeat rahat avain tähän on se, että me pilkotaan nämä järjestelmät pieniin osiin. Silloin me voidaan kilpailuttaa se modulaarisesti, me voidaan käyttää paljon pienempiä yrityksiä, keskikokoisia yrityksiä vai ehkä pieniäkin yrityksiä, jotka, joilla tavallaan niin kuin, markkinat vain yksinkertaisesti toimii paremmin näissä. No, mä, niin sehän vähän replikoin saadaan vähän kipinää tähän paneeliin, niin, niin tavallaan se, että että et se, että et joku tekee jotain ja jakaa sitä, niin, niin tavallaan, että se on erittäin huono motiivi se, että et joku abstrakti, yleinen niin kuin, hyöty siitä tulee. Tavallaan, että se pitää olla sellainen niin kuin, ikään kuin kannustusmalli pitää olla sellainen, että se yksilö hyötyy siitä, että sitten se niin palvelee myös sitä kokonaisuutta tavallaan. Että, et, et se, että, et se ongelma on se, että me löydetään niin kuin sellaisia niin kuin, kannustusmalleja. Esimerkiksi niin kuin, Jyrki niin kuin tosi hyvin tuossa aikaisemmin sanoit, että kun sä jaoit niitä sun luentomateriaaleja verkossa, niin sä saitkin siitä ikään kuin itse hyötyä sen lisäksi, että tavallaan sitten niin kuin muut hyöty siitä, että ne oli niin kuin jaossa. Että tavallaan niin kuin sellainen malli niin kuin on hyvä esimerkki siitä, että, että, että tavallaan että siinä on tämmöinen niin kuin, eh, Toisaalta toi ei selitä sitä, että minkä takia mä oon kirjoittanut Wikipediaa monta artikkelia, josta mä en hyödy vain joku ylläpidossa huomaa, että taas se i-kasvi siellä jotain räpeltää. No se on varmaan joku persoonallisuusoikeus. mä, mä, mä, uskon, että tavallaan kommentoidakseni tota, että, että se, se kannustin siinä tavallaan riippuu ihan siitä, että millainen se oma niin kuin, kokemus ja arvomaailma on sillä henkilöllä itsellään. Eli mä ymmärrän ihan hyvin sen, jos, jos kokoomulainen katsoo, että ainoa kannustin on se, että jos itse hyötyy siitä suoraan jotenkin mä taas saatan olla semmoinen ihminen, että mä koen enemmän niin kuin henkistä hyvinvointia ja mielihyvää siitä, jos mä teen jotain, joka saattaa niin kuin hyödyttää laajastikin kansakuntaa ja kaikkia näitä lapsia, jotka pystyvät pääsee oppimaan paljon paremmin. Ja ehkä ne oppii ruotsiakin puhumaan joskus, olettaen, että nyt säilyy nämä pakollisuudet. Uh, mutta näitä... Antaa jos pointti kotitossa. Niin Ruotsin vastaan Tämä oli mun mielestä ihan tota, melkein keskinkertainen provokaatio. Tota, ja nyt, mm. nythän siis tavallaan tämä, niin kun mä katson tätä kannustavuutta, en niin kuin siitä näkökulmasta, että mä kuulun johonkin puolueeseen, vaan siitä näkökulmasta, että koska mä oon osittain arkeellinen ihminen, niin, niin tavallaan mä oon myös tutustunut ikään kuin sivistänyt ja, ja tavallaan niin kuin, ää, tämmöinen niin kuin tieteellinen tieto osoittaa sen, että, että ihmiset ikään kuin toimii tiettyjen käyttäytymismallien mukaan ja, ja, ja, ja tavallaan se, että et, et mun mielestä kun ihmiset on niin kuin erilaisia, tavallaan se, että joku uskoo tällaiseen niin kuin, niin kuin altruismiin enemmän kuin joku muu, niin, niin tavallaan siitä me löydetään ehkä sellaista niin kuin, perimmäistä niin kuin mallia, joka voisi, voisi niin kuin laajasti skaalautua siis siinä mielessä, että, että mun mielestä meidän pitää, että jos me lähdetään etsimään jotain ratkaisua, niin se pitää ikään kuin palvella sitä niin kuin, laajemman ihmispohjan käyttäytymismallia. Että, että tietenkin niin kuin, Mä en ole eri mieltä tuosta sun kanssa, mutta se mun pointti tässä on se, että tämä kasvin ansaintalogiikka näissä tota, kalvoissa, mitä ne olikaan, niin sehän ei missään nimessä vaatinut mitään toimenpiteitä. Se vaatii vaan sen, että hänen nimensä on siellä. Se mm. vaadi, vaadi mitään niin kuin, kaupunginvaltuuston päättämää mallia, koska se on implisiittinen osana sitä niin kuin, mm. attribuutiota, mikä siihen sisältyy. Jos pitää katsoa, mikä on sitten jälleen kerran se yhteiskunnan kokonaisetu, niin siinähän, esimerkiksi siinä näkökulmasta Neil Gross on just todennut tämän, että the best way to get value for that data is to give it away. Eli EUn varakomissaari ja digitaalisen agendan komissaari ja tota, sen takia myös justiinsa kuntien kannattaa nimenomaan antaa ilmaiseksi kenen tahansa käyttää omia tietovarantoja, koska se tuottaa niin paljon parempia palveluita ja edistää yritysten kasvua siinä kunnossa. Mutta sitten toinen osia sit, sit, sit on myös niinku muuta taloutta kuin rahataloutta. Et yksi syy siihen, minkä takia mä aikanaan koin tietyn moraalisen velvollisuuden kirjoittaa Wikipediaa, oli se, että Mä ennenkin koen saavani sieltä niin paljon, mä mietin, että mitä mä voin tehdä tämän projektin hyväksi, jonka myös tämä hyödyn niin paljon. Huomasin, että eduskunnasta oli, oli puuttuu useita artikkeleita. Ja mä niin kuin, tavallaan siemensin, kirjoitin niiden artikkeleiden pohjat ja ne lähti sitten elämään omaa elämäänsä. Ja sitten jotain suomenkielisiä artikkeleita Kajakki Melonasta puuttuu, niin muun muassa, ja Kärpiö Siivistä, kun sellainen oli, niin senkin pisti pohjat, joita sitten muusta lähti täydentämään. Tämä oli se, että mä koin, että siinä on niin selvää vaihdantataloutta tämän Wikipedia ja muun välillä. Että mä koin, että, että, että jos mä voin tehdä jotain näin mahtavan asian hyväksi, koska mä hyödyn itse näin paljon, niin mun on se tehtävä. Mm. Joo, ja jos mä ostan tuon alkuperäisen kysymyksen, niin että, ää, äh, laajemmin, mutta pitää sanoa kyllä Jyrki, että äh, sun kaikki niin on lähes yhtä hyvä kuin että mun kontribuutioni Wikipediaan. Minä nimittäin keräsin kaikki tota, mustanaamion piirakon mm-hmm. perinteisesti sananlaskut sinne. Niitä vanha piirakon sanonut. Mutta niin sitten tämä, mitäs niiden kirjoittajan tekijänoikeudet? God damn! <laughs> Mä olen varmaan rikkonut jotain. eikö, eikö niin sano, että, että äh, on, on sellainen päivä, jolloin mustalaimia liikkuu, tota, kaupungin kadulla liikkuu katalaisen meistä, kun poistuu viidakosta. Mm. Mm-hmm. Mut, tämä tunti pitää leikata pois, tämä todennäköisesti niin rikoin tekijänoikeutta tässä. Mutta mut jos minulla vastaa pikaisin siihen tota alkuperäiseen kysymykseen, tässä oli erittäin hyvä tota, niitä Ville, että Ville lähti riitelemään tota, tästä ahneuden voimasta. Että jos mä tulkitsin oikein, niin, tota, niin äh, Lilja vähän taiteilee ja Ville tota, näkee, että ahneudella on aika hyvä voima, että se saa ihmiset liikkeelle. Mutta jos palataan pikkasen tuohon tota, alkuperäisen kysymyksen, mitä niin muuta tässä voidaan, voidaan tehdä, niin Helsinki, Espoo, Vantaa ja nämä muut vastaavat isot kaupungit on isoja toimijoita. Jos mietitään sellaista alaa kuin terveydenhoitoala, niin meillä ikävä kyllä se potilastietojärjestelmä on mitä sattuu. Mm-hmm. Ja tässä on yksi, yksi sellainen iso paikka, miten yhteiskunta pystyy ohjaamaan päätöksentekoa. Eli toisin sanoen, siellä voitaisiin joku tehdä, tehdä ihan niin sellainen linjaus, että nyt meillä on onko sitten HR7 tai joku muu, muu vastaava niin standardi, jonka mukaan tässä toimitaan, tai sitten vaikka sillä tavalla, että kaikki, kaikki nämä kunnat ostaa joku tietyn valmis sovelluksen, en sano, että se olisi mikään Epic tai Sereni tai vastaava, mutta siinä vaiheessa kun ostetaan sovelluksia, niin ei nämä, nämä tota, kunnat käytä sitä joukkovoimaansa mm. Mm-hmm. ja osta jotain toiminnanohjausjärjestelmää tai, tai tota, muuta järjestelmää sillä tavalla, niin että silloin ne on sama kaikki, Ja välttämättä sama kaikilla on sellainen, jotka pystyy käyttämään samoja tietovarantoja. Joo. Koska se mitä mä pelkään on se, että jos kaikilla on sama, niin sitten syntyy monokulttuuri ja se tappaa kilpailun. hetken päästä ei ole enää ketään muuta kuin se yksi toimittaja. No joo, mä, mä, mä otan lähinnä toimia, toimialaa, jossa löytyy oikeasti niin moni kilpailujen tuotteet, esimerkiksi vaikka tota CRM-julkaisujärjestelmä tai sitten palkanlaskenta. Että näistä löytyy. No ja sinänsä ihan verrattavia, niin koska se skaala, niin mitä terveydenhoitojärjestelmä sovelletaan, siis se on ihan toisen tason järjestelmä. Niin, se on, vähän niin, on, alkaa mennä vähän niin kuin satelliitti, TV-satelliittien hyödyntämisohjelmistoksi jotain, niin kuin, että et niin, sitä ei voi ihan WordPressiin silleen suoraan niin verrata kuitenkaan, että se kilpailu ei toimi. Joo, ei, se pitäisi tästä niin ulkona, mutta tämä on sellaisia tuotteita, joista oikeasti on markkinoilla tuote ja josta on oikeasti olemassa kilpailu. Mutta siis tämä apotista tulee mieleen just tämä, että kun ihmeteltiin, miten virus onnistui niin halvalla, no hän teki ihan erilaisen sisäinen eri asia, mitä virus tehtiin. Se teki niinku kehyksen. Ne rajat määritteli sen, että millaisia niiden järjestelmiä pitää olla, jolloin se peruste, joka päälle sitten kunnat ja muut toimijat voi ostaa omansa. Mm. Ja tämä on se, mikä meiltä puuttuu. Me yritetään rakentaa, tilataan koko talo kerralla ja toivotaan, että kaikki osat sopii yhteen sen jälkeen, kun se Pärkkäri kippaa sen siihen pinalle. No, onhan meillä nyt hyvä, hyvä tänne betonipohjaisia kuitenkin. <laughs> siis, Annetaan tuossa kameramiehin ottaa seuraava, seuraava klippi.